tutorial de cómo instalar aplicaciones y juegos ah, en la Casio ClassPad 330 ¿sí? bueno, primero y principal tengo que tener instalado el software para esto que se llama FACP1 ¿sí? ese es el software abro el software bien conecto vía USB la ClassPad y voy a comunicación, communication. Me aparece este mensaje de espera y voy a importar datos. Ahí se está comunicando la ClassPad con la computadora y me aparece, acá está mi ClassPad. Tengo que lograr poner el Add-ins Applications, que esto lo puedo hacer con el el FFA mm, CP1 eh, User Guide, que ya lo tengo, ya lo logré, pero desde aquí, una vez que tengo esto aquí, marco Angel Assistant, install Addins Classpad, me abre el buscador y tengo que buscar, que esto después voy a, voy a mostrarle las páginas donde lo descargué, estas son las aplicaciones que yo ya las descargué y tienen que estar en este en este formato de archivo CPA. ¿sí? Porque también, depende de las versiones de la ClassPad y demás, hay otros tipos de archivo. Pero yo necesito para la 330, necesito este. Selecciono mi archivo. Abrir. OK. Y ahí lo está instalando. La ClassPad está recibiendo la información termina de descargar y en breve aparecerá una herramienta muy útil es el Programming Software FACP1 también es muy útil para esto Bueno, esto está demorando un poco más de, lo habitual. Mientras tanto vamos a ver la página donde estoy descargando, si llego a ser buen foco. Desde esta página estoy descargando las aplicaciones y los juegos. ¿sí? Este es la imagen de el logo del formato CP, CPA, el tipo de archivo que necesito descargar. y este es el link ahí haciendo foco aulamática.com barra classpad barra cpa cpa ta, utilidades ahí escuchamos el sonido acá están todos los juegos las utilidades y demás ¿Sí? ahí escuchamos sonido de que ya está terminado finish Vamos a la ClassPad. Finalizado. Y ahora para buscar dónde está la aplicación que acabamos de descargar. Ahí sí tengo buena luz, buen foco. Vamos a menú. Y acá buscamos nuestras aplicaciones. En este caso en particular ahí creo que se ve un poco mejor tenía el nombre Chaos Gem. Acá, bueno, por ejemplo está el Tetris, MicroStrip, Predictable, Aspirin, son cosas que ya he instalado. ¿sí? Y aquí está Chaos Gem. Chaos Gen, esa es la aplicación que acabo de descargar en la clase OCASPAD.